Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Agora o bicho vai pegar. Levanta! I'm the leader of the pack.